Bem-vindos a mais um episódio do Happy Hacking Videoblog. E a gente vai começar 2017 um pouco diferente, por duas razões. Primeiro porque esse vídeo vai ser ainda um pouco mais comprido do que a gente está acostumado até aqui no canal. E segundo porque é, vai ser um tema que é, não é passageiro como costuma ser, né? Eu sempre trato de coisinhas que momentaneamente eu tenho interesse e conto para vocês alguma curiosidade. Mas esse tema de hoje é um tema que já faz um ano e meio que eu estou pesquisando e provavelmente eu vou continuar pesquisando por mais tempo e talvez até com mais vídeos aqui no canal. O tema é o Patinho Feio, que é um computador pioneiro brasileiro que foi desenvolvido na, na Escola Politécnica na década de 70. É, essa aqui é uma das réplicas que eu estou montando, na verdade é a segunda ela ainda está sem os botões, sem as luzes, uh, e essa vai ficar aqui no Garoa Hacker Club, porque tem algumas pessoas que recentemente começaram a me ajudar nesse projeto. E a primeira réplica que eu construí, ela já tem os botões e os LEDs, e é o que vocês vão ver no vídeo daqui a pouco. O vídeo, em particular, é uma aula que eu dei na Poli, no começo desse ano agora, a convite do professor Pedro Luiz Pizigatti Correa. Eu gostaria de agradecer o convite, a oportunidade de poder dar uma aula na USP, e também é, agradecer à equipe técnica, né, o Hugo, que sempre grava os nossos vídeos, que está gravando esse aqui hoje também, foi lá ajudar a fazer a gravação na, na Poli, e o Newton, da equipe de audiovisual da, da Poli, também ajudou com, com a filmagem, então eu queria agradecer essas pessoas todas. Ah, e o, os detalhes desse projeto estão sendo publicados no Fórum Fiozeira, que aparece o link aqui embaixo, então vocês podem ler com, com todo o detalhamento o que, que eu tenho feito e inclusive o que eu for fazer depois desse vídeo, porque com certeza é um projeto que vai continuar por muito tempo. Um, espero que vocês gostem da, da, da aula e a gente se vê no próximo episódio. Até mais. Bom dia a todos. Né? Bom, sejam todos bem-vindos então para a palestra de disciplina de modelagem e simulação de sistemas computacionais, recurso de engenharia de computação. É... Inicialmente eu gostaria de introduzir né, o, Felipe, o Felipe Sanches, né, é ex-aluno aqui da Escola Politécnica, junto com o Hugo uh, Borges, né, também ex-aluno de engenharia, engenharia elétrica e de computação. Uh, eles são uh, pessoas envolvidas né, nesse tema né, de é, hardware livre e software livre, existe toda uma comunidade que vocês vão conhecer melhor. Falando um pouquinho do profile do Felipe, o Felipe ele é desenvolvedor do Google. Né? E, além disso, ele já teve uma empresa, foi a primeira empresa de, impressora 3D no Brasil, ele montou né? essa empresa de 3D, isso há uns 4, 5 anos atrás, depois ele pode falar um pouquinho mais sobre isso. Enfim, ele é muito envolvido com esse tema, hardware livre, software livre, né? além de ser o fundador do PolyGNU também, que é muito, uma referência importante aqui Escola Politécnica da USP. Tá legal? A questão do software livre. Então, eu passo a palavra, agradecer novamente a presença do Felipe e do Hugo né, aqui. E a gente espera né, essa interação e esse, esse, essa cooperação continue. Né, e que vocês também se interessem pelas questões que são, vão ser colocadas aqui e possam também abrir novos horizontes para vocês. Obrigado, Felipe. Obrigado, Hugo. Por favor, fique à vontade. Então, obrigado, professor, pela, pela oportunidade do convite. Uh, e hoje, pessoal, eu vou falar para vocês sobre um projeto que eu tenho feito já há cerca de um ano e meio, uh, de resgate histórico uh, do computador Patinho Feio, que foi um computador pioneiro desenvolvido aqui na Escola Politécnica na década de 70. tem o meu contato aqui e o meu e-mail, caso vocês queiram trocar uma ideia, mas no último slide também vai ter mais informações. Bom, é, se vocês, é, alguém que já foi lá na diretoria e viu o Patinho Feio lá? Quem, quem já viu? Ok, poucos. Então, peguem um dia e vão lá ver. Ele está exposto ao público no, no, no vão ali na, no, no, corredor da diretoria da Poli. Está lá perto, perto da porta do banheiro, que não é a posição mais nobre, mas é a posição que tem. Está é, tá lá o Patinho Feio exposto. Esse computador foi o, o, um dos protótipos que foram é, montados aqui. Não foi o primeiro, depois eu digo por quê. Dá, dá para ver pela cara dele que não é exatamente o primeiro, mas é, é, um dos, acho que foram dois só que foram feitos. O outro não se sai do paradeiro, provavelmente virou sucata. Na época, é, esses materiais, os componentes eletrônicos eram muito caros e é, há relatos de que um dos protótipos é, foi para a sala de projetos de é, para os alunos reutilizarem as peças, né, removerem peças dele para fazer outros projetos. Então é, não, não foi preservado, já esse foi. Né? Mas infelizmente não, não funciona mais. Né? Então é uma, é uma peça só para ser vista, não mais para ser operada. Então a gente perdeu essa, essa oportunidade de ver ele em funcionamento. Tá. É, esse aqui é o painel frontal do, do computador numa foto da época, né, branco e preto. É, então dá para ver aqui algum, alguns dos, das chaves e das luzes que eram usadas para operar no computador. Né? Naquela época era assim que se usavam os computadores. Ah, e essa aqui é uma, uma foto frontal da, da máquina. Eu uh, arrisco dizer que mais ou menos em tamanho real nessa projeção, tá? Eu, é, eu acho que é um pouco, é um pouco, é, não, é um pouco maior do que isso. Mas é, tipo, eu acho que é do tamanho, é, um pouco maior do que isso. <laughs> A lateral aqui é só a fonte de alimentação e do lado direito é o painel e, atrás desse painel tem todas as placas de, de eletrônica, né? Então metade do computador era a fonte de alimentação. Isso porque naquela época eram usados os chips da família TTL, família 74, da primeira linha, né? a primeira versão dos chips TTL, que ainda consumiam muita potência. Com o passar do tempo foram surgindo é, o, o 74L, 74S, o LS, HC, as, as diversas variantes que são, é, a maioria delas compatível pino a pino, mas é, com melhorias na técnica de, de produção do, é, das pastilhas para economia e, e, em alguns casos, até velocidade. Mas esse aqui foi feito com, primeir, com a primeira linha de 7.4, então consumia muita potência, por isso precisava de uma fonte gigante. Metade do computador era a fonte de alimentação. Bom, é, lá na, na diretoria nesse protótipo que está lá, tem essa, esse adesivo dizendo que o Patinho Feio foi construído nos anos de 71 e 1972 pelos alunos da USP, no caso alunos tanto de graduação quanto de pós, houve a parceria, eh, houve a participação é, tanto de alunos de graduação quanto de pós, uh, sendo considerado o primeiro computador nacional. Eu preciso abrir um parênteses aqui, é, porque eu, não é minha função reacender uma... Uh, uma, um debate ou a discórdia entre as instituições. Mas eu, é, é importante para minha honestidade dizer que 11 anos antes há relatos de um computador feito antes do Patinho Feio no ITA. Uh, eu, tentei, eu tentei entrar em contato com, com alguns dos professores, uh, um já faleceu, eu entrei em contato, se não me engano, com o José Elis Ripper, uh, e ele me disse que não tem mais nada de documentação preservada. Eu adoraria, é, é, nesse trabalho de, de, busca e reconstrução da história técnica, é, seria maravilhoso ter acesso a esses materiais. Caso algum dia eu encontre materiais sobre o Zezinho, com todo prazer pretendo fazer coisas similares de, de, catalogar esses materiais e estudar. Ah, mas infelizmente a gente não tem muita coisa a respeito desse computador do ITA. Ah, tem os relatos das pessoas, ah, sinceramente eu não sei por que, que alguém mentiria, eu acredito nisso. Eu realmente acredito que teve um zerésimo computador feito no ITA, se, se, já, que, já que foi tão divulgado por aí que o Patinho Feio foi o primeiro, então esse aqui que seja o zerésimo, por, por questão de, <laughs> de, de respeito, né? Uh, bom, agora eu vou fazer uma grande digressão para explicar como que eu cheguei no estudo do Patinho Feio. Uh, existe um projeto chamado MAMI, que é um projeto de emulação. Uh, quem aqui conhece o MAMI? Uma pessoa só conhece o nome aqui? Eu achei que todo mundo ia conhecer. Vocês já viram aquelas máquinas de fliperama com milhares de jogos numa única máquina? Essas máquinas, como é que elas têm milhares de jogos em uma única máquina? Porque, na verdade, elas rodam um emulador, que é um software que simula o funcionamento do, do hardware. Na, no caso, de cada um dos dispositivos de hardware. Nessa época, é, que é, é, bem mais recente do que o Patinho Feio, né? É, a maioria desses jogos aqui são da década de 90, final da década de 90, talvez final 80, 90, né? Mas nessa época as placas eram feitas especificamente para cada jogo. Cada jogo tinha uma placa própria. Isso aqui é um exemplo de um jogo desses que nessas máquinas multijogo você, você joga. Isso é um jogo. E só roda um jogo nessa placa. Às vezes tem placas que rodam 2, 3, 10, 15 jogos, que são arquiteturas de desenvolvimento dos fabricantes de, de, de consoles de, de máquinas de arcade. Né? Mas ainda assim, existia um acoplamento muito grande entre o hardware e o software quando se desenvolve um jogo, pelo menos na década de, de 80 e 90, quando se desenvolvia um jogo de fliperama, se desenvolvia o hardware junto de acordo com as demandas das capacidades gráficas, o tipo de operação, o, o, o tipo de funcionalidade que você vai querer ter naquela, naquele jogo, é, leva à decisão de quantos chips de som eu vou ter, quanto, é, qual, qual tipo de característica eu tenho na, no circuito de vídeo, né? Essas demandas do, do projetista de software acabam levando, servindo de input para a equipe de hardware que projeta uma placa e fabrica ela dedicada para aquela função. Então, é, por causa disso, existem milhares e milhares de arquiteturas, é, em grande parte parecidas, com muitas coisas em comum, mas também com muitas divergências. É, então, cada máquina é diferente, é única. Então, por causa disso, o MAMI é, optou para fazer a preservação histórica dessas máquinas por meio da emulação do detalhe do hardware de cada uma dessas placas. Então, cada jogo que você roda numa máquina dessas tem um conhecimento, alguém teve que estudar o circuito de uma placa dessas, entender qual é a nuance, qual é a especificidade daquele dispositivo de hardware e escrever rotinas de simulação que se adequem a replicar no ambiente virtual do computador o mesmo tipo de contexto para a execução do software. Porque o software em si é, tá nesses chips, tem uns chips grandes aqui, tipo esses dois aqui, esse, esse grandão aqui, são chips de memória, são chips de ROM, né, que guardam o conteúdo do software. Então alguém grava o software nesses chips, espeta nas placas, ou solda, no caso aqui está soldado, tem, tem vezes que é soquetado. E aí esse software roda naquele ambiente de execução. Tem aque, aquele... É, é, é esses jogos não têm sistema operacional, eles rodam direto na, na placa, né? Então ele o jogo é o próprio driver do hardware específico. Né? Então tem uma biblioteca gigantesca de emulação de sistemas. E a motivação do MAME não é viabilizar que as pessoas joguem videogames de graça. Isso é um efeito colateral agradável. A meta é preservar a história dos arcades que estão aos poucos sendo detonados. Né? Cada vez mais a gente tem é, arcades abandonados, máquinas sendo destruídas. Né? É, é, é uma, é uma, é uma parte da cultura que está sendo perdida pelo descaso de quem não tem mais o interesse comercial em preservar essas máquinas e acaba sendo deixado de lado, é, enfim. E essas são algumas imagens para vocês terem uma ideia de qual é o estado dos arcades hoje em dia. Enfim, além disso, eu tenho algumas memórias pessoais minhas, é, nostalgia mesmo. 20 anos atrás, aproximadamente, eu joguei num fliperama esse jogo. Lá no Shopping Center Norte tinha um, um, um centro lá de arcades, um, um arcade, que tinha essa máquina. Essa máquina aqui me traz memórias boas, mas hoje em dia eu não consigo mais jogar nela, porque ela não existe mais. Na, na verdade existem, uma ou outra. É, o legal dessa máquina é que ela não é só um videogame. Você senta no gabinete e tem todo o movimento de motores de acordo com o jogo. Né? Isso foi marcante para mim. Tá? Hoje em dia, ó, isso aqui é um colecionador que tem hoje em dia essa máquina. Ela está toda detonada e o cara está aos poucos é, tentando reconstruir e, faz... e, tem a placa mesmo de verdade dela lá, tem que fazer os reparos para fazer a placa voltar a funcionar. Mas é um sofrimento para a gente conseguir resgatar essa experiência que a gente teve, essas memórias que a gente teve no passado. Existem casos raros como esse, onde essa máquina foi completamente restaurada e colocada em exibição no museu de, se não me engano, um museu multimídia de Nova York ou alguma coisa assim. Eu preciso verificar a informação de qual museu foi. Mas era uma instalação que tinha é, arcades de 20 anos atrás. Né? Esse arcade, na verdade, é de 1988, então é, é, mais do que 20 anos atrás. Né? Enfim. Só que quando você roda o MAME, hoje em dia, esse jogo funciona no MAME. Só que é isso que você vê. Você vê só a tela. No MAME, você vê só o que aparece no, no, no vídeo. A experiência de sentar numa, num gabinete e jogar com o movimento dos motores, a geometria mesmo do gabinete, a arte do gabinete, tudo isso não é, não é ainda de forma sistemática é, preservado junto ao Projeto Mami. E eu estava com essa ideia na cabeça. Falei, vamos, vamos ver o que, que eu posso fazer para tentar chegar o mais próximo possível. Bom, aqui é, é uma placa que eu já mostrei aqui, né? mais próximo possível dessa experiência. Como que eu consigo fazer um emulador sair disso e virar algo próximo disso? É claro que não vai ser um substituto, mas eu queria melhorar a experiência de usuário do, do emulador, entendendo que o emulador é uma forma de museu, né? é, é uma, é uma espécie de museu em forma de código-fonte de emulação. Bom, então eu fiz modelos 3D, tá ruim de ver aqui, mas eu acho que vocês conseguem imaginar que vocês já conhecem o formato dela, né? É eu fiz um modelo 3D do, do gabinete tentando imitar o, o aspecto visual. Gastei muitas horas fazendo isso aí. O problema é que para fazer isso a gente tem que desenhar num CAD. E desenhar num CAD é, é, leva um, é um esforço muito grande. E como eu disse, são milhares e milhares de máquinas. E como que eu vou fazer para preservar a história de milhares e milhares de máquinas se eu preciso de muitas e muitas horas para cada uma e ainda assim o resultado final é a minha percepção subjetiva de qual é a geometria dessas coisas? Né? Se eu quiser fazer uma preservação séria, verdadeira, é, eu acho que criar os modelos manualmente não é a melhor opção. A melhor opção seria eu usar um scanner, por exemplo, um scanner 3D, e capturar a geometria daquele objeto direto pelos fatos do sensor de, de captura da geometria. Né? Então isso seria uma coisa mais é, precisa do ponto de vista de é, preservação histórica. Tá okay. Uh, eu vim aqui na Poli em novembro de 2015 para falar com a professora Roseli, é porque eu lembro que durante a graduação eu fui estagiário no LSI, no projeto de televisão digital. E eu lembro que lá no, no LSI tinha a caverna digital, né? Acho que ainda tem, né? Que eles têm as instalações, projeções e tal. É, então eles tinham esse, esse foco multimídia e eu, eu pensei, bom, talvez eles tenham acesso a um scanner 3D. Apesar de eu ter trabalhado durante três anos na, na minha empresa de impressora 3D, eh, eu nunca tive um scanner 3D. Eu tive muitas impressoras 3D, mas scanner nenhum. Uh, então eu vim aqui falar com a Roseli para ver se talvez estabelecer uma parceria com a LSI, alguma coisa. Queria ver o que era possível fazer. Só que no dia que eu vim aqui, como eu não tinha avisado para ela, eu acabei desencontrando. Eu não, conseguia não consegui achar a Roseli naquele dia. Aí eu passei na sala do professor João José Neto. E o professor João José Neto, que eu acho que vocês conhecem, é, é uma figura carismática, né? E ele tem uma importância ímpar nessa história toda da computação brasileira, porque ele participou, junto com vários outros professores aqui é, da Poli, do projeto do Patinho Feio. E eu mostrei para ele essas coisas que eu estava fazendo e falei, mas professor, eu sempre me sinto é, prestando um serviço à memória da computação, dos fliperamas, dos computadores antigos, exterior, estrangeira. O que, que existe nacional aqui? Eu me lembro do Patinho Feio. Você tem alguma coisa do Patinho Feio? Eu falo, bom, peraí. Aí ele foi lá, abriu assim naquela pilha de, de papéis que tinha na mesa, assim, no meio assim, tó, leva, estuda e me traz de volta. O documento que ele pôs na minha mão, talvez seja difícil de ver aí, mas é o nome dele é é, montador do Patinho Feio, do Massola, João José Neto e Mochibain, de julho de 1977. Publicação do Laboratório de Sistemas Digitais, né? Eu olhei aquilo e falei, tá, beleza, mas você tem outra cópia disso, né? Ele, ah, <laughs> ah. eu levei para casa na mochila abraçado, assim, morrendo de medo de perder aquilo, que era um material único, né? Cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi escanear o material e gerar um PDF. Então são umas, sei lá, umas cento e, cento e poucas páginas. Escaneei, gerei o PDF e publiquei esse PDF no Internet Archive. Alguém já ouviu falar do Internet Archive aqui? O Internet Archive tem o um propósito de ser uma biblioteca multimídia é, eh, para preservação histórica de todas, vários tipos, várias, várias frentes de, de, de cultura, né? várias, várias mídias. Né? É, então eles fazem, o projeto mais popular deles eu acho que é o Wayback Machine, que é uma, um backup da, da web. Então se você tem um site que você visitou e que saiu do ar, talvez esse site tenha tido um backup em algum momento do passado. Então você vai lá no Wayback Machine, coloca a URL que está quebrada aqui, aí ele vê lá no, na base de dados dele e fala, ah, mas eu tenho, eu tenho, sei lá, 15 cópias em várias datas, você pode inclusive ver como que foi variando na linha do tempo os sites. É, recentemente eles fizeram, é, é, divulgaram as alterações que a administração do Donald Trump está fazendo no, no, site sobre é, políticas ambientais, aquecimento global, que o Donald Trump está tirando tudo, né? E aí, mas você vai lá no Wayback Machine, você vê como é que era o site do governo dos Estados Unidos antes do, do, do Donald Trump, e aí você vê lá to, todas, todas as as referências a aquecimento global que foram removidas. Né? Enfim, é, é uma cápsula do tempo da, da, da web. Né? E eles arquivam também documentos. Então, é, eu publiquei esses PDFs lá. Então, na verdade, além desse PDF do, do manual do montador, eu também publiquei vários outros documentos que eu acabei achando depois, porque no, na, na referência bibliográfica do, desse documento, ele citava vários outros, aí eu fui na biblioteca aqui da Elétrica, é, emprestei uh, os livros, como eu não tenho mais a carteirinha, porque eu não sou mais aluno, o, o próprio professor João José Neto uh, me ajudou, uh, tirando em nome dele, né, com a tutela dele, para poder fazer essa digitalização. Ah, então eu estou digitalizando absolutamente tudo que eu acho de documentação sobre o Patinho Feio, é, e aqui eu vou mostrar alguns trechos desse documento, porque esse aqui foi o documento mais importante assim, que deu início a tudo isso. Né? É, como eu disse, ele é o montador do patinho, é o manual do montador do patinho feio. O que é um montador? Montador é, é o termo em português para assembler, né? que seria o programa que é, lê um código-fonte escrito na linguagem de máquina, com os mnemônicos de assembly, e gera o código-objeto. Tá? Então, o patinho feio tinha um, um assembler. E aí o pessoal lá, o João José Neto, o Moshibain e o Massola, redigiram um manual de usuário do Assembler. O legal desse manual é que, olha só, primeiro, capítulo 1 e capítulo 2 tem lá introdução e é, noções básicas de computação digital, desde é, formas de, de, bases numéricas, números binários, é, meia soma, todas aquelas coisas que a gente vê de conceitos básicos de computação digital, tem uma introdução rápida aqui. E portas, portas booleanas, lei de Morgan, essas coisas. Aí o capítulo 3, capítulo 4 já começa a entrar em detalhes do computador. Então aqui, ó, o capítulo 3 é a descrição sucinta do mini computador Patinho Feio. Então ele fala como é que é o perfil de memória, registradores, etc. E aqui é, mais é uma visão geral de como funciona o assembler em si, né? E aí aqui tá o o tesouro. No capítulo 5, a gente tem as instruções do código de máquina no computador. Uma a uma, explicando como que, as, que essas instruções funcionam. Isso é o que é necessário para você escrever um emulador. Porque, basicamente, um emulador ele é um pedaço de software que substitui um hardware. Então, é, é um sistema de software que tem um comportamento equivalente ao, ao, ao dispositivo de hardware. Então, para você escrever um emulador, você precisa saber como funciona o hardware e escrever o software equivalente, mimetizando os comportamentos. Né? Então, saber item a item as instruções é, é essencial para você emular uma CPU. Né? No caso aqui, um computador completo. Uh, um, eu vou mostrar alguns exemplos de como se escreve um emulador. Vou mostrar aqui código-fonte, tá? É... Se a gente for ver a instrução PLA, PLA é pula, Interessante, né? Porque a maioria dos, dos mnemônicos de linguagens assembly costumam ser em inglês, porque são CPUs feitas é, no exterior que usam o inglês para descrever as instruções. No caso do patinho feio, as instruções são em português, os mnemônicos também. PLA é pula. Eh, e pula é como o jump de várias outras arquiteturas, né? Então ele tem aqui código de máquina 0NNN. O que, que significa isso aqui? Isso aqui é um número onde cada dígito é um dígito hexadecimal. Os dígitos hexadecimais né, vão de, de 0 a F, são 16 valores. É, se você faz a conversão de um valor hexadecimal para a representação binária, você usa 4 bits, que é de 0000 até 1111. Tá? Então, só que você tem 4 aqui. Então 4 vezes 4 bits dá 16 bits. Então cada 2 desse aqui é um byte. A gente costuma dizer que o primeiro byte é o opcode, é o código da, da operação, e o segundo byte é o operando. E esse é o formato da instrução, é como, como a instrução é codificada é, em, em valor numérico. Né? Então, o opcode tem os quatro bits altos do opcode é, sendo zero, indicam que é uma instrução de pula. Todo o resto, os quatro bits baixos do opcode e os oito bits do operando, juntos, concatenados, formam um número de 12 bits, que representa o endereço de memória para onde vai ser feito o pulo. Então, se são 12 bits de endereço, e que a gente pode ver aqui no painel, que é, esse painel aqui é uma réplica que eu montei do, do, do patinho feio, né? Então a gente tem os LEDs mostrando é, o status de cada um dos registradores do fluxo de dados da, da CPU. Uh, é, você pode ver que do lado direito, esses que, que já estão piscando aqui são os, os de 12 bits que é o registrador de endereço, por exemplo, é, é o que armazena qual é o endereço da memória que será lido em determinado instante. Tem 12 bits de endereçamento da memória. Se a memória tem 12 bits de endereçamento, quantas posições de memória a gente tem? 2 elevado a 12, que dá é, eh, 4096. Né? 2 elevado a 10 é 1024, que é 1K, e os outros 2 bits, 2 elevado a 2, 4, então 4K. 4 kilo posições de memória. Veja que eu não disse 4 kilobytes, eu disse 4 kiloposições, porque cada posição de memória tem uma informação, que pode ser um byte, pode ser, né, é, pode ser uma quantidade arbitrária de bits. Os computadores de hoje em dia padronizaram trabalhar com blocos de informação de 8 bits chamado byte. Mas existem arquiteturas que trabalham com, com barramento de, dados diferentes. O Feio usa o byte de 8 bits. Então o barramento é de 8, é, 8 bits, é um byte, então são 4 kiloposições com 1 byte em cada posição, são 4 kilobytes mesmo. Tá? 4 kilobytes de memória. E esses 4 kilobytes são endereçados por esses 12 bits aqui na instrução pula. Beleza, como é que a gente implementa um emulador que quando lê da memória emulada, que é um bloco, um, um bloco de, de, bytes lá na memória do computador hospedeiro, que, é, que essa memória, esse bloco de bytes no computador hospedeiro imita, emula a memória de verdade do sistema original. Então, quando o emulador lê desse bloco de bytes um valor numérico, 2 bytes, né? Como que ele sabe que isso aqui é um pula e implementa o comportamento disso? Bom, é isso que eu vou mostrar no próximo slide. Aqui a gente tem, no código-fonte do MAME, tem lá o arquivinho de emulação que eu criei para o Patinho Feio, que uma parte dele é isso. Você tem um switch com o valor do opcode, né? é, ele faz um, uma operação E booleana, com o 0xF0, ou seja, 0xF0 são os 4 bits altos ligados e os 4 bits baixos desligados. Quando você faz isso aqui, está mascarando, está falando ignora todo o resto, pega só os bits altos, zero os bits baixos. Agora verifica qual foi o valor que deu. Se deu zero, é a instrução pula, né? Deu zero, mascarou aqui, deu zero é porque o byte alto era zero. Se o byte alto era zero, é pula. Se o byte alto era um, então é um pool indexado. Se o byte alto era, era o byte não, o, o nibble alto, é, os 4 bits altos, é, vale 2, então é uma, é uma instrução de armazenamento em memória. Se vale 3, os 4 bits mais altos, então é armazenamento indexado. Então são as vários tipos de instrução aqui, né? E a implementação é isso, você tem um bloquinho de código em C que faz o que a instrução fazia. No caso aqui, quando a instrução é, é pula, ele vai computar o endereço efetivo, pegando a parte, a parte baixa do opcode, jogando ela 8, 8 bits para cima. Agora eu vou, vou precisar desenhar, vamos lá. <laughs> tá. Eu tenho opcode e eu tenho operando. que no, no, caso dos registradores internos ali, o opcode vem no RI, que é o registrador de instrução, e o operando vem no RD, que é o registrador de dados. São dois registradores internos da CPU que guardam esses valores de opcode operando. Então, a parte alta, os 4 bits altos aqui, se forem 0000, correspondem à instrução pula. E todo o resto é o valor de 12 bits do endereço, né? Então, como é que ele faz aqui? Pega o valor do opcode e faz uma máscara com a parte baixa. Então, eu estou pegando esse pedacinho aqui. Tá? A parte baixa. Que é aquele primeiro N lá do, daquela anotação que era 0, N, N, N, o formato da instrução. Estou pegando esse tá? daqui. Aí faz um shift para a esquerda de 8 bits. Então, esse valor numérico aqui, que é um valor de 0 a 16, no resultado final, vamos botar aqui o um, um, resultado final. Ele inicialmente está aqui, né? Eu vou shiftar ele oito posições para cá. Então, eu vou basicamente trazer ele aqui para o topo. Tá? Então, aqui eu tenho 4 bits, 4 bits, 4 bits. Então, a, esses aqui vão shiftar 8. Então, aqui multiplicou por 200, 256, né? É isso? Então, basicamente, multiplica o, o, o valor por 256. Aí faz um ou, e aí o ou é, é para você juntar coisas, né? O que for zero e o que for um, o um, é, é, um entra, né? Onde for zero. Uh, lê um byte da memória, isso aqui é uma macro do operador, do, do, do emulador, que lê da memória emulada na posição apontada pelo program counter, que é o registrador que diz onde está a instrução atual é, sendo executada. O programa counter já tinha sido incrementado, porque o, o, processador ele tem fases de execução, onde a primeira fase ele lê um byte do opcode e incrementa o contador de instrução, né, o, o program counter. Aí depois ele lê o operando e incrementa de novo. Então o efeito colateral dessa instrução é que o program counter vai avançar duas posições de memória, para estar tá apontando para a próxima instrução. Essa é uma instrução que a gente chama de instrução longa. É uma instrução que gasta 2 bytes da memória para ser codificada. Claro, esses 2 bytes, né? Pega o primeiro e pega o segundo, tá? Então, na hora que você vai começar a executar, ele está apontando aqui. Aí ele lê, faz a operação de fetch, lê da memória esse valor, guarda no registrador de instrução e incrementa. Aí chega aqui, ele vai, ah, mas é um pula. Ah, então pega mais um, então pega esse aqui, joga para o registrador de dados e incrementa de novo. Então, no final da operação, ele vai estar apontando para o byte da próxima, do, do opcode da próxima instrução. Né? Então é isso. Esse valor que ele pegou é um valor de 8 bits. Esse valor de 8 bits vai estar operando aqui e vai ser colocado junto aqui. É, desculpa, aqui. Nesse 8 bits baixos aqui do resultado final. Então os 8 bits embaixo e os 4 bits jogados 8 para cima dá o valor de 12 bits do endereço de memória. Essa linha aqui fez isso. Pegou o opcode, pegou o operando, juntou tudo. Tem uma funçãozinha Compute Effective Address, porque tem mais umas coisas que eu não vou discutir agora, porque tem modos de endereçamento indireto, tem algumas outras coisas que não vem ao caso aqui agora. Mas enfim, ele, ele decide qual é o endereço para onde tem que pular. Né? E uh, incrementa aqui, né? incrementa o computador. E aí o program counter passa a valer o endereço. O endereço é efeito colateral, tá? Então, esse, essa variável endereço tem justamente o endereço efetivo e vai ser armazenado no program counter, de modo que na próxima instrução ele já, o program counter ele já esteja apontando para a próxima instrução. Então, esse bloquinho de código pequeno é meio denso, né? Ele faz muitas coisas, mas é relativamente simples. Tem instruções mais complicadas, né? Pode ver que essa aqui é um pouquinho mais complicada porque ela tem é, indexação de memória e tal. Enfim. Mas é isso. Basicamente, para você escrever um emulador, você tem que saber muito bem o que é que o hardware faz para você escrever a simulação correta, para você descrever em software o que o hardware fazia. Né? Outro exemplo aqui é o PLA-X, é o pula indexado. Esse X vem, provavelmente esse X vem da, da nomenclatura dos computadores IBM 1130. Tinha um computador da IBM, o IBM 1130, que era usado aqui na Poli, nessa época, e tinha também o HP 2116B, e tinha também um outro computador que era um computador da Boros. Acho que é com um H aqui, talvez. É isso, né? Então, esses aqui, se não me engano, eram os três grandes computadores que tinham aqui na Poli naquela época e que foram usados no desenvolvimento do projeto do Patinho Feio, como ferramenta auxiliar. Tiveram várias coisas é, que, é, que foram feitas nesses computadores para automatizar a validação de circuito. Algum, tem, tem, várias teses de mestrado que falam dessas coisas, tá? Então, tem alguns materiais que a gente acha, por exemplo, fitas perfuradas com código de IBM 1130 em vez de código do Patinho Feio. É importante também, faz parte da história, né? É, inclusive, é curioso mencionar que a IBM está fazendo 11, 100 é, anos no Brasil este ano. Mas enfim. Um, essa instrução, o, o, X de indexado, provavelmente, eu acho, isso é palpite meu, tá? Eu acho que veio do IBM 1130, porque no código, na, os mnemônicos de instrução, eles tinham instruções indexadas também, e eles usavam X por causa da palavra index, né, de indexação de memória, que às vezes é escrito como IDX. Então esse X aqui, acho que vem do index. Né? Enfim. Memória indexada, aqui ele explica como que é, e aí a mesma coisa a gente vê que é essa segunda instrução aqui que faz um pouquinho diferente. Não vou entrar no detalhe aqui. Tem outras instruções, por exemplo, tem a instrução SUS, que é subtrai um ou salta. Ela é usada para fazer loops. É, sabe quando você vai executar um bloco de código e você precisa executar ele uma certa quantidade de vezes? Aí você tem uma variável contadora, o for i igual a zero, i menor que quantidade de loops e mais mais e o bloco de código C. Isso em assembly é feito com instruções específicas que auxiliam esses loops. Então a gente tem que emular essas instruções também. Na verdade, você tem que emular o comportamento de todas as instruções do, do, da CPU, né? Então aqui ele explica como é que faz, ele mostra aqui um exemplo, né? Define uma constante, aí tem uma, uma label, né, que é um endereço de memória, a instrução SUS, pula, enfim, tem, é, é, eu não vou, também não vou entrar em detalhe aqui. Beleza. É, essa plaquinha aqui é a plaquinha que está tá, é, colocada na frente do patinho feio que está em exposição lá na, na, diretoria e ela dá uma visão geral de, de quais são as características do computador. Né? Ele é um computador de 8 bits, com a memória principal de 4, 4 kilobytes, como a gente já viu aqui, né, os 12 bits de endereçamento, ciclo de máquina de 2 microsegundos. Então eles não falavam a velocidade do computador pela frequência, eles falavam pelo período. Né? O período da instrução é de 2 microsegundos, que se não me engano dá 500 kHz, ou meio megahertz, né? Uh, 500 MHz é mais bonito de falar, mas é a mesma coisa. uh, <laughs> ciclo de máquina, tá. Interfaces. É, unidade de fita de papel, impressora, terminal de vídeo e plotter e linguagem assembly. Na verdade, aqui dava para adicionar também o patol, que era uma variante do algol feita para o pato, o patol. É, foi fe feita aqui pelo, pelo professor João José Neto, junto com, com outros pesquisadores. Se não me engano, o Sebastião Barreto fez o, o, o, o compilador de patol. Tá, ele fala aqui de fita perfurada, né? fita de papel. Vou mostrar para vocês uma fita de papel. Então, essas fitas aí, ó, tem uma aqui. Essa fita não é minha, tá? Essa fita é emprestada para mim do, do Sebastião Barreto. E é uma fita longa, né, cheia de furinhos. A forma de armazenamento de dados é por meio de fita perfurada, tá? Uh, basicamente, cada, cada linhazinha dessa aqui é um, é um byte. Exceto uma linha fina no meio, que é só para uh, é, é, guia de tração, uh, mas você tem oito, no máximo oito furos por linha aqui, que dá um byte. Tá? Eu não vou falar muito aqui sobre a fita perfurada, porque, é, na verdade, é, eu tenho um, um, vídeo no meu canal, lá do, do YouTube, o Happy Hacking Videoblog, onde eu falo por 50 minutos sobre fita perfurada. Então, se vocês realmente estão interessados em saber sobre fita perfurada, é, eu vou passar o link depois para vocês verem no blog. Tá? Um, bom, por que eu estou falando de fita perfurada? Porque eu precisava de software para testar o emulador. Não adianta você fazer um emulador e não ter software para rodar nele. E aí o único software que eu tinha acesso do Patinho Feio naquela época, em, no finalzinho de 2015, era um exemplo do manual. Então o manual tinha escaneado um pedacinho de fita com um Hello World escrito em assembly do, do Patinho Feio. Então eu analisei esses furinhos para ver quais são os valores numéricos, para saber quais são as instruções que correspondem e carreguei isso no emulador. O MAMI ele tem uma coisa muito legal que é um modo é, de, de, debugger. Você pode abrir ele com menos debug e em vez dele abrir a emulação e rodar o jogo, rodar o, o, o computador, etc., a emulação do computador, ele interrompe a emulação, deixa pausada a emulação e te abre um, um debugger que permite que você veja o código assembly, o conteúdo da memória. Então aqui, ó, 0000, pô, isso aqui é uma instrução pula, né? O primeiro, o, o byte, o, os 4 bits mais altos do, do opcode são, é, valem 0, então isso aqui é uma instrução de pula. E os outros 12 bits é 000, então é pula para o endereço 0. Então aqui, ó, pula para o endereço 0, né? E aí tem as outras instruções, ó, carrega indexado, né? esses valores aqui. O 5 é carrega indexado e o resto é decodificado aqui, ó, 016, é o, é o endereço, então o valor do registrador de índice mais é, aquele endereço. Então, beleza. Isso aqui, eu não tenho certeza se é isso, mas é, é isso, isso. Isso aqui é o conteúdo da fita. Tendo o conteúdo da fita no emulador, eu posso rodar ele passo a passo, executando e observando as iterações da emulação, é, um, uma instrução por vez. Isso permite que eu é, é, possa ver nuances de erros de simulação, erros de emulação, né? Se eu tiver implementado incorretamente uma instrução, eu vou ver que o código faz sentido até um ponto e de repente ele faz uma coisa maluca que não faz mais sentido. Falou, pô, aqui tem alguma coisa errada. A gente volta, vê com mais calma, revê a documentação, fala, ah, realmente a instrução tinha um comportamento ligeiramente distinto e a gente corrige a emulação. Então o debugger é extremamente importante para isso. E também é evidência de que o projeto MAME não é só para jogar videogame. Ele tem um debugger, ele é para estudar o funcionamento interno também desses videogames, computadores, etc. Tá. É, a fita perfurada ela era lida num leitor que vinha é, junto com uma máquina maior que é chamada de teletype. Né? Essa aqui é uma... Teletype, na verdade, é, é o nome do fabricante, né? mas acabou... É igual Bombril, né? As pessoas falam que é uma teletype. É uma máquina que tem um teclado para entrada de dados, um para saída de dados e uma interface leitora de fita e em algumas vezes uma interface perfuradora de fita. É, perceba que as fitas elas só podem ser gravadas uma vez, uma vez que você gravou, você tem que botar uma fita virgem para gravar mais informação nela. Né? Uma vez que ela está gravada, ela só pode ser lida, porque né, não tem como tirar o furo. Dá para você fazer furo a mais, mas tirar furo não dá. Bom, é, aí com base nessa informação, eu consegui escrever, é, escrever esse emulador e fazer ele funcionar. E eu fiz uma interface bem tosquinha, simples, é, com uma, uma, uma, interface parecida, mas não é exatamente idêntica à do patinho feio, né? Vou botar aqui no... Então isso aí é o... O patinho feio ele é assim, né? E eu fiz um negócio parecido. Ele tem os registradores do, do, do fluxo de dados e os, os LEDs acendem e apagam aqui, muda de cor as bolinhas, né? Com isso, dá para clicar e, e, usar o teclado, né, como se fosse a operação de chaves. Então toda vez que eu mudo a posição de uma chave, na verdade eu mapeio para uma tecla do teclado, eu apertei o teclado, é como se estivesse mudando a posição da tecla. Né? E os LEDs acendendo, dá para dá pra ver aqui. Bom, eu fiz isso, mostrei para o professor João José Neto. Aí ele falou, mas o patinho feio não é azul? Aí eu fiz a interface verde. <laughs> Beleza. Quando eu fiz a interface verde, eu aproveitei para colocar os botões extra, que são aqueles outros botões que eu não tinha colocado ainda. Uh, aqui vale a pena mostrar para vocês qual é o significado desses botões. Bom, vou fazer um breve tutorial de como que se opera o patinho feio. Esse aqui é uma réplica que eu estou montando que não está funcional ainda. A ideia é pegar o emulador que já funciona do MAME e portar ele para funcionar num, num Arduino, e o Arduino ligando no, nos, nos LEDs e botões, mas como vocês podem ver, eu não terminei a fiação ainda, e, e o software que está aqui dentro basicamente só pisca luzes aleatórias. Ainda não é um emulador rodando aqui. Mas é possível, tá? A única coisa que não é possível é, é emular corretamente a memória, porque o chip do Arduino que eu estou usando aqui, ele tem, acho que ele tem exatamente a mesma quantidade de, ou um pouco é, é, é, mais ou menos da mesma ordem de grandeza de quantidade de memória que o Patinho Feio tinha. Só que ele tem que ter memória para execução do software em si, além de ter o resto para emulação da memória do sistema original. Então não é memória suficiente. Eu fiz a conta e não dá. Então se eu quiser rodar isso aqui com um Arduino, emulando o sistema completo, com a quantidade certa de memória, para rodar todo e qualquer software que rodava originalmente, eu vou precisar colocar um chip de memória RAM externa, talvez uma RAM é, com interface I2C, para ter uma quantidade pequena de pinos, com quantidade de memória suficiente e interfacear pelos pinos do Arduino. Não posso usar a própria memória RAM do sistema hospedeiro, do, do, do microcontrolador AVR, porque não é suficiente. Então, tudo bem, a gente coloca uma memória RAM externa. Mas isso não é prioridade no momento, tanto é que eu interrompi a construção disso para fazer outras coisas mais importantes. Em algum momento eu vou acabar de fazer a instalação disso aqui, que a ideia é ser um painel didático mesmo para mostrar a operação. Por enquanto vocês vão ter que imaginar, tá? Mas a forma de operação do, do, do patinho feio era quando você liga ele, ele vai ter um estado inicial da memória, que tem os, todos os registradores com um valor conhecido. Esse valor conhecido, inclusive, quando você olha para os esquemáticos, você vai ver que tem um sinal lá chamado LAL eh, no, no circuito, que é limpa ao ligar. É um sinal que é verdadeiro só nos primeiros milissegundos após o, o a, a fornecimento de energia ao circuito, ele gera um, um, um pulso lá defasado para resetar todos os flip-flops, todos os registradores, por um valor conhecido. Então tem esse sinal limpo ao ligar que acontece durante o boot. Ou acontece também quando você aperta esse botão, que é o botão preparação. Preparação é a palavra portuguesa para um termo conhecido em computação que é o reset. Né? Preparação. Prepara, reconfigura todos os valores aqui para um estado conhecido inicial de operação. Beleza. Tem o fluxo de dados, que é esse diagrama aqui de cima. Se vocês conhecem a arquitetura de, de processadores, é, uma abordagem clássica é você separar uma CPU em fluxo de dados, que são elementos passivos, e a unidade de controle, que são é, toda a lógica que faz o sequenciamento das instruções. E aí a, a unidade de controle gera sinais para manipular os elementos passivos do, do fluxo de dados, né, para fazer cópia de transistores, é, é cópia de registradores, né, fazer transferência de, de, de valores dos registradores, ou jogar os dados para a ULA. Esse aqui é o símbolo da, da, ULA, que é a unidade lógica aritmética, né? É, para fazer operações aritméticas e lógicas. Beleza, então é, tem aqui na parte de cima o fluxo de dados e não está representado aqui a unidade de controle. E a parte de baixo são os inputs do usuário, assim como algumas luzes auxiliares, tá? Para a operação no computador. Quando você liga, o computador não tem nada na memória, porque a memória dele era de núcleo de ferrite. Então, é, toda vez que você ligava, você tinha que inserir o computador, é, inserir os dados no computador para fazer o, a sequência de bootstrap. É, aí eu acho que vale a pena contar uma história interessante que vocês sabem de onde vem a, a palavra boot? Quando você liga o computador, você vai dar o boot no computador? Boot é de bota mesmo. E bootstrap é o nome completo. Bootstrap é aquela alcinha do, do calçado. E existia uma lenda de um menino que voava puxando a si próprio pela alcinha do sapato. Né? Pull yourself up by your own bootstraps. E por causa dessa lenda de que ele era capaz de levantar a si próprio, eh, os, os, engenheiros, cientistas de computação adotaram esse termo de bootstrap para fazer referência ao, ao procedimento de inicialização do computador, que basicamente é onde o computador inicializa a si próprio. O computador levanta a si próprio pela própria alcinha do sapato. Porque a primeira rotina que é executada por um computador na hora que você liga inicializa, é, prepara o ambiente para uma camada superior do sistema que vai ter acesso a uma quantidade de recursos maior, que por sua vez faz uma nova etapa de inicialização de outros subsistemas, até o momento que você chega no, no, no prompt do usuário e, e, o modo de vídeo e o login, né, para as aplicações do usuário. Então essa sequência de, de, de escalar capacidades, inicialização de todos os dispositivos do computador, é a sequência do computador inicializando a si próprio. Né? Por isso que se usa esse termo. Beleza, então o, o bootstrap naquela época era feito manualmente. Então o bootstrap era você pegar e inserir na memória os valores do programa. Não tinha BIOS, tinha o cara que inseria o programa lá. Só que, obviamente, você não vai inserir um programa desse tamanho, né? Você não vai inserir centenas e centenas de bytes. Você vai querer fazer a menor coisa possível que te coloque o computador numa situação operacional. Então, é, para carregar um programa na memória, você tinha que, usando essas chaves, que são 12, são 12 chaves justamente porque a gente tem 12 bits de endereçamento, é, você colocava o valor do endereço. Então, vamos supor que eu vou carregar um programa na posição de memória F80. Então, chavinha para cima, para cima, para cima, para cima, 4 bits 1 são o valor f. O próximo, os próximos 4 vão ser o valor 8. Então é para cima, para baixo, para baixo, para baixo. Esse é o valor binário 8, F8. E o 0 é tudo para baixo. Beleza, F80. O endereço F80 é importante, porque do endereço F80 para cima, até o FFF, esses últimos 128 bytes podiam ser protegidos. Tem um botão aqui, memória, liberada ou protegida liberada, você consegue por software escrever lá. Se tiver protegida e você rodar uma instrução que tenta escrever naquela faixa de endereços, o computador simplesmente ignora. É a memória está bloqueada contra escrita. Isso aqui é importante porque era ali que a gente colocava o programa, o, o loader. O loader é o programa responsável por ler de um periférico, de uma interface leitora de fita, os outros programas que você vai querer executar. Quando você quer executar um programa, você coloca a fita do seu programa na leitora e executa o loader. E aí o loader lê a fita, carrega para a memória e você pode executar o programa. Então, o loader era armazenado nessa parte alta da memória que podia ser protegida. Porque assim, se você tivesse um bug na rotina do usuário, um programa feito pelo usuário que tenta escrever em cima do loader é, inadequadamente, ele vai bloquear e pelo menos você preserva, você não tem que fazer todo o bootstrap de novo. Você está com aquela aquele bloco de, de dados importantes do, teu boot está tá disponível ainda, o loader está disponível. Acontece que o loader, 128 bytes, ainda é muita coisa, porque você tem que colocar um endereço, né, F800, aí você aperta esse botão aqui, que é o endereçamento. Esses seis botões são os botões que selecionam o modo de operação do computador. Ele tem um modo normal, que é o modo onde o computador simplesmente executa uma instrução após a outra sem parar. Tenho dois modos de depuração que são parecidos com essa interface aqui, com essa opção de você ah, ir apertando uma tecla que vai executando uma instrução e para, deixa eu ver o que aconteceu, outra instrução, para, deixa eu ver o que aconteceu. O computador original tinha isso também, que nos modos instrução única, que rodava uma instrução por vez, e o modo ciclo único, que executava um ciclo de instrução por vez, porque na verdade uma instrução de computador é um pequeno algoritmo, né? um pequeno programinha de microoperações que implementa o comportamento daquela instrução. Então, é, eu tinha um modo de depuração ciclo único também que permitia ver microoperação por microoperação é, por dentro como era. E aí, esses são os três primeiros modos de operação. Os outros três modos de operação, tá vendo que tem esse retângulo laranja? Esse retângulo laranja, tudo que for laranja aqui no painel, é relativo à memória. Isso foi um, um artifício utilizado pelos projetistas para fazer o painel ser o mais didático possível. Então eles usaram um código de cor, o que é laranja, ó, esse bloco aqui no fluxo de dados é a memória, então os botões relativos à configuração da memória, o proteger, fixo sequencial e esses três aqui estão laranja. Então quais são os três modos de, de operação relativos à memória? Tem um modo de endereçamento, então quando você aperta aqui ele ativa endereçamento, e aí o endereço que estiver aqui, se eu der a partida, esse botão vermelho é o botão de partida. Na hora que eu dou a partida, no modo de endereçamento, ele copia o conteúdo das chaves para o registrador de endereços, de modo que eu vou poder depois usar isso para escrever ou ler coisas da memória. Tem o modo armazenamento, que é esse botão aqui, que quando eu dou partida, ele pega os 8 bits baixos e escreve na memória na posição que estiver endereçada. Então, o registrador de endereços está selecionando uma certa posição de memória, na hora que eu coloco um dado aqui, dou partida no modo de, de endereçamento, ele copia esses dados para aquela posição específica da memória. E, de forma análoga, tem o um modo exposição, que é para você ver o que tem na memória. Então você coloca um, No modo exposição, quando você dá a partida, ele pega o endereço que tiver aqui, lê da memória e joga para o registrador acumulador, se não me engano, ou para o registrador de dados da memória. Aqui eu não me, me falha a memória. É... <laughs> ah, beleza. E é isso, esses são os seis modos de operação. Essas luzes aqui em cima são, são as luzes do que, que mostram qual é a fase de uma instrução que está sendo executada. Porque, como eu disse, você tem micro operações que compõem uma instrução. Né? Então, se você for fazer a depuração é, é, ciclo por ciclo, você vai ver essas luzes avançando. As primeiras duas luzes são é, os ciclos de busca que a gente costuma ver em inglês como ciclo de fetch. Né? Que é um... Por que, que são duas? Porque algumas instruções precisam de dois bytes, que é o opcode e o operando. Outras instruções são simples, tem um byte só que já diz o que ela faz. Por exemplo, uma instrução simples é inc, incremento acumulador. É um byte só, é o valor 9e, é a instrução de incremento acumulador. É um byte só, tem um único ciclo de fetch. Então aqui ele vai executar o ciclo 1, na hora que você for para o próximo já pula direto para o 3, porque não tem o, ciclo 2. Tá? Aí o 3 e o 4 são os ciclos de execução, que são os ciclos que são usados para de fato fazer o que a instrução tem que fazer. E depois indexação e modo indireto são formas de acesso é, é, à memória. E justamente o, a, o, acesso indireto, que são o, os ciclos 6 e 7, são as coisas que caracterizam o segundo modelo do patinho feio. O, o, protótipo que a gente tem em exposição aqui na Poli é o segundo modelo, que foi o que adicionou no circuito os, o modo de acesso indireto à memória, tá? que são esses dois ciclos a mais. O primeiro, o primeiro modelo não tinha isso. Tá? tá. Bom, uma vez que a gente carregou na memória e bota no modo normal da partida e ele executa, né? desde que você enderece o, o ponto certo. Vamos lá. Esse emulador eu escrevi em C e compilei ele para rodar nativo como um aplicativo desktop, né? Roda o emulador aqui no meu computador. É, só que existe uma tecnologia chamada mscripting. Alguém já ouviu falar? O mscript, ele é um back-end de compilação que em vez de gerar código objeto de uma arquitetura específica, por exemplo, x86, ARM, etc., ele gera bytecode da máquina virtual JavaScript. Então ele, ele gera é, ele gera código JavaScript equivalente ao algoritmo que você escreveu na linguagem. Ele compila para JavaScript. Então eu usei esse mscripting para compilar o meu driver do patinho feio para JavaScript e rodar ele dentro do browser. E aqui você pode ver um exemplo do, no browser rodando o patinho feio rodando o programa Hello World. E o programa Hello World imprime patinho feio na impressora da Teletype. Então na hora que você executava o programa, ele fazia tá, tá, tá, e aparecia lá patinho feio e pronto, funcionou. Né? Então beleza, tem esse exemplo aqui, se a gente tiver tempo depois eu mostro ele funcionando ou vocês podem anotar aí essa URL aqui, que é ou depois eu passo para vocês também, quem quiser. Tem lá o emulador rodando no browser. Beleza, é, eu fiz o, o painel com base em fotografias do patinho feio. Eu tirei as fotos, vetorizei no Inkscape, que é um software de desenho vetorial. Aliás, foi o software que me deu o meu emprego atual. O, quando eu comecei a, a, a mexer com software livre em 2000 e, em 2003 eu entrei na graduação, em 2004 eu conheci software livre e de 2004 até 2007 foi o tempo que levou para eu ter uma contribuição minha aceita em um projeto grande, que foi o Inkscape, é um software livre de desenho vetorial. E uso, uso ele até hoje, né? Eu não desenvolvo mais o Inkscape, mas uso, uso ele até hoje. Inclusive, nessa circunstância, por causa de uma conferência em Bruxelas, que eu fui dar uma palestra sobre o Inkscape, eu acabei conhecendo o cara que hoje é o meu empregador. Né? Bom, beleza. Uh... Usei o Inkscape, desenhei, peguei o vetor, mandei para a gráfica, eles fizeram um adesivo grandão, e também ah, gerei as curvas vetoriais de corte a laser. E aí o laser cortou os furos direitinho nas posições onde tem que encaixar, botar os LEDs, os botões, né? Fiz todo o diagrama, isso foi cortado a laser, depois eles aplicaram para mim o, o, adesivo em cima. Eu queria que eles tivessem colocado o adesivo por trás com, com uma chapa acrílico ou, ou qualquer outro material translúcido para ficar com aquele brilho e tal. Ah, no final, o pessoal da gráfica fez errado, colocaram adesivo por cima de uma chapa branca e enfim. Mas é, é, foi o primeiro protótipo, né? E aí eu levei para o professor, aparentemente ele gostou, né? E depois eu coloquei essa borda preta aqui, né? Essa moldura. Tá aí. Bom, tem lá o, episódio das fitas perfuradas do meu blog, que quiser saber mais sobre é, como é feita a leitura e tal. inclusive, é, uma tentativa que eu fiz foi de usar o software livre OpenCV, que é um software de visão computacional, análise de imagens e tal, para detectar os círculos e achar as posições que tem furos e decodificar por análise geométrica dos furos, das coordenadas, né? É, aqui falhou, né? Ele não pegou esses três aqui, mas tinha um truquezinho para é, detectar o grid e preencher o que estava faltando. Então, pelo menos essa imagem, mesmo falhando aqui, eu consegui ler corretamente. Por uma fita pequena, funcionou. E foi legal como desafio, pela diversão, pela, pela brincadeira de, pô, tem, tem um negócio aqui que eu não tenho mais um leitor, como é que eu vou ler esse negócio? Eu posso ler no olho, byte por byte, e aí haja paciência, né, para ler um, um byte por byte de uma fita grande, e, ou eu posso escrever um software que me auxilie. O problema é que esse software funcionou para fitas pequenininhas, que eu conseguia colocar no scanner, escanear e rodar o software. Mas e para uma fita grande assim? Eu não vou colocar no scanner. Isso aqui, escanear isso aqui seria equivalente a a Scania é um livro, né? Cada um palmo disso aqui é uma página de um livro no scanner. Não dá, né? Aí eu fui falar com o professor Guido Stolf. O professor Guido Stolf, da, da Telecomunicações, ele, ele tem um, uma participação no projeto do Patinho Feio, uh, indireta, né? Ele, ele, usou, ele foi um usuário do Patinho Feio. Uh, em particular, ele fez um projeto que, que interfaceava um, um periférico do Patinho Feio. Eu falo mais depois dele. E ele tem um acervo pessoal dele de fitas daquela época com código do IBM 1130, do HP... Se não me engano, ele tem também um outro computador que é o HP21MX, que era um outro computador HP que tinha aqui também, que, é, que ele programou algumas coisas. Então eu tinha fita desses caras aqui aí no meio. Aí eu fui lá, falei com ele, e ele comprou no, ah, se não me engano, no eBay, alguma coisa assim, ele comprou um cabeçote de leitor de fita, velho, ligou a fiação toda numa placa de controle, agora tem tanta placa aqui nessa mesa que eu não sei qual é qual, talvez seja essa, não sei. Ele ligou numa placa de controle, interfaceou com, com o PC para fazer a leitura dos dados da fita e conseguiu ler o conteúdo da fita. A primeira tentativa deu errado, inclusive, o bit set estava intermitentemente ligando, é, detectando valores errados. Eu falei para ele, ó, oh, isso aqui está errado. Falei, não, tá certo. Não, tá errado. É, Vê aí que deve ter meu contato em algum lugar. Aí ele deu uma revisada e eu acho que tinha algum fio meio, meio solto, alguma coisa, algum ajuste que ele não me disse o que, que era. Depois que ele fez, aí a gente conseguiu tirar é, cópias é, evidentemente, nitidamente boas dos dados. Uh, o periférico que ele fez foi um sintetizador musical. Em 1975, ele construiu essa Quer dizer, eu, eu, não tenho certeza da data exata. É por volta de 1975, ele construiu um sintetizador musical eletrônico é, com algumas partes digitais, outras partes analógicas. Né? E esse sintetizador foi feito com uma interface de dados para controle para o computador, porque o professor João José Neto disse para o professor Guido Stolf, por que, que você não faz o, uma interface com o patinho feio? E eles fizeram. Uh, entre as fitas que a gente achou e digitalizou, eu coloquei tudo no GitHub aqui, né? Tem uma fita cujo conteúdo é um arquivo de texto com o código-fonte em assembly de patinho feio do programa de ligação entre o pato e o sintetizador. Então eu tenho o programa. Se eu tenho o programa e eu tenho o emulador, só falta simular o periférico, né? Então, e tem outra coisa, tem as fitas com as músicas. Tem fita de código, fonte, tem fita de código objeto, e tem fita de dado para o código, né? Por exemplo, a partitura de uma música. E ele tem isso aqui também. Então a gente tem tudo. Só falta fazer. Isso é uma coisa que eu não fiz ainda. E ele tem um documento, que é a descrição do sistema modular de síntese de sons com controle automático do computador, que ele publicou em 1979 num congresso no Paraná. Tá aí. E nesse documento ele tem diagramas de como funciona o controle automático para o computador, as chaves aqui, os divisores de frequência, os osciladores, tem todo, assim, uma visão geral. Não tem os detalhes, mas tem uma visão geral. É, realmente não, a gente precisaria dos detalhes para conseguir fazer a simulação correta. E por que eu digo simulação e não emulação? Na verdade, eu não tenho certeza exata do, da diferença entre os dois termos. Às vezes eu uso eles de forma meio misturada, mas eu consigo ver uma certa distinção entre emulação e simulação. Emulação é, é, obviamente, emulação é um tipo de simulação, mas é, eu costumo dizer, pelo menos a, a, minha compreensão, é que simulação é quando você de fato pega uma descrição fiel da coisa e faz uma, uma análise numérica, uma, uma, uma integração numérica, uma simulação mesmo do que era. Você tem o diagrama do circuito, você simula o negócio. Uma emulação é quando você escreve um, algo que é equivalente, que se passa por, que pode até ser baseado em documentação técnica, mas não é necessariamente feito com base no circuito original. É uma imitação. Uh, a gente tenta fazer essa imitação o mais fiel possível, mas ela não é necessariamente feita a partir do próprio circuito. Com isso aqui, não dá para fazer uma, uma simulação, dá para fazer uma emulação talvez. E até a emulação é meio complicado porque não tem muito detalhe aqui. Mas tem outras coisas que ele tem nesse documento. Por exemplo, o circuito dos filtros, osciladores e até, ó, a interface com o computador, ele tinha um painel para você desenhar a forma de tocar no teclado e ouvir a forma de onda que, que você desenhou no painel. Aí uma vez que você desenhou no painel, você pode guardar na memória. Então ele tem módulos de memória, um seletor de qual banco de memória você vai usar para guardar um timbre, e aí você, pelo, pelo painel lá, eu não sei exatamente como é que era a operação, mas você falava, guarda agora, memorize isso aí. Agora eu vou poder trocar os meus instrumentos, eu já tenho na memória os instrumentos. E esse controle pode ser feito manual, pelo painel, ou pode ser feito pelo computador. Então tem aqui um, um multiplexador de, de onde vem o input, se vem do usuário mesmo ou se vem do patinho feio. Né? E tem detalhamento, inclusive, dos, dos filtros no, no campo da, da frequência, né? Então tem, assim, tem um certo detalhe aqui. É que eu acho que ainda não é suficiente. Tá? Ah, esse bloco de sincronismo aqui, da interface do computador com o, com o sintetizador, ele tinha um gerador de 1 kHz, que era usado para você gravar músicas de mais do que uma linha de melodia. Você podia ter várias notas simultâneas. Para ter polifonia, como o instrumento era monofônico, ele tocava uma nota por vez só, você não conseguia fazer acordes no teclado. Então, se você quisesse gravar uma música com várias notas ao mesmo tempo, você tinha que, na verdade, fazer várias passagens. Um gravador de fita fita cassete, sei lá, algum tipo de é, mecanismo de gravação de áudio, eu acho que era fita cassete, provavelmente. É, e aí você rodava o software com a, com a fita de dados da primeira voz, aí depois rodava o software com a segunda voz que sincronizava com a primeira. E esse sincronismo, ele usava um tom de 1 kHz, que era gravado canal direito, o áudio, canal esquerdo da fita, o tom de sincronismo. Aí quando você rodava de novo, esse tom de sincronismo era realimentado na, na, no pino de interrupção do computador. Então, é, mil vezes por segundo era gerada uma interrupção que o software calculava. Ah, passou, chegou, contou, contou. Ele ia contando o tempo para fazer o sincronismo. Né? Beleza. Agora, detalhe mesmo, a gente tem nesse outro documento aqui, que é o Manual do Sintetizador. Esse documento é de autoria do professor Guido Stolf, e ele está inteiramente divulgado na internet, que eu escaneei tudo e botei lá no, no GitHub, mas aqui tem algum, alguns trechos, que aí você vê realmente no nível do transistor os circuitos. Só que o problema é que não está sistematizado, passado a limpo a versão final. A gente não sabe qual foi o circuito que foi feito. A gente sabe que esse foi um circuito que foi ponderado em algum momento, que seria feito assim. Mas aí depois tem outro, e tem outro, e tem outro, e tem várias páginas de vários circuitos, e nitidamente dá para ver que a interface, ó, esse aqui é o conector para ligar os dados, comando, enfim, é, é, a interface do computador, você pluga aqui o patinho feio. Então a interface está descrita aqui, só que eu não sei se foi essa que foi implementada para valer no final. Então é necessário fazer um processamento dessa informação que é muito maior do que uma única pessoa. É um trabalho de arqueologia digital que demanda anos e anos e anos de pessoas e muitas pessoas trabalhando para realmente resgatar o que, que, isso, o que, que isso significa, o quanto disso foi validado e, e, e implementada no protótipo final e o quanto disso foi descartado. Inclusive esse documento do Guido ele tem várias páginas que estão com riscos suaves na, na diagonal, assim, bem, bem de levinho, assim. Dá, dá para perceber que, que ele cancelou, falou, isso aqui está deprecado, isso aqui não vai ser usado. Mas ele fez de levinho para preservar o desenho, né? E tem, inclusive, descrições textuais, ó, descrição do sintetizador de som modular. 25 de fevereiro de 1975. Introdução. Esse sintetizador é composto de módulos ou blocos funcionais, etc. Então, isso aqui é praticamente um artigo, mas é o, é o manuscrito do artigo antes de bater na, na máquina de escrever, ou na teletype, ou o que seja. Né, talvez, eu não, eu não cheguei a comparar, mas talvez isso aqui seja um pedaço daquele artigo que a gente viu. Bom, Nesse momento eu falei, isso é informação demais, é demais para mim, eu não vou dar conta. Eu nem terminei de de fazer por completo a, a, a réplica e a emulação correta do patinho feio e eu já estou me enfiando no periférico dele, que está é, mais, mais, caótica ainda a documentação. Né? É, na verdade, é bem, é bem bonito esse caderno, mas para os padrões de hoje, que a gente tem arquivo PDF bonitinho na plotter e tal, é, esse aqui é um negócio feito à mão, tem várias incertezas na leitura, né? São anotações pessoais mesmo. Falei, não, chega, eu não vou ler isso agora porque isso aqui vai tirar a minha atenção. Vamos voltar para o Patinho Feio. Um amigo meu me emprestou esse livro aqui do professor Edson Frame. O Edson Frame e, e o George Landon Jr. É, o professor Glenn já faleceu e ele era um professor visitante é, daqui da Poli, veio do exterior para dar aula na Poli. Ele dava na pós-graduação a disciplina de sistemas, digi sistemas digitais, projetos de sistemas digitais, se não me engano e aí ele, junto com Edson Freire, escreveram esse livro com conceitos gerais de, de, de computação digital, desde mapa de Carnot, flip-flop, portas lógicas, lógica booleana, lei de De Morgan, essas coisas. Então é um livro genérico sobre projetos de computadores. Publicado em 70 e alguma coisa, 74, por aí, 70, não sei. Só que nesse livro, o capítulo número 5 é uma, uma, uma reprodução da tese de mestrado do professor Freire, de 1972. E a tese dele, a dissertação de mestrado, foi o projeto lógico da unidade de controle de um mini computador. Aqui tem detalhe sobre o patinho feio, porque foi o professor Edson Frank que fez a unidade de controle. Né? É, provavelmente teve participação de outras pessoas também, teve colaboração de um monte de gente, mas ele era a cabeça central ali do, do projeto da unidade de controle, tanto é que virou a dissertação de mestrado dele. Tanto no livro quanto na tese, a gente tem esquemáticos do próprio patinho feio no nível de porta lógica, dizendo pino a pino dos conectores e dos chips e qual pastilha foi usada, tem toda a informação aqui. E são 16 páginas de esquemáticos, usando essa notação antiga aqui, que é, para a gente hoje em dia é meio confuso de ler, mas dá para entender. Ah, é só uma, uma notação diferente. Um, eu peguei isso aqui, olhei, eu falei, poxa, se eu quero fazer um resgate, uma emulação correta e precisa, eu preciso entender como funcionava o circuito original, porque entendendo exatamente o circuito original, eu consigo fazer a emulação correta. Né? Por exemplo, eu tive dificuldade em fazer o Patinho Feio rodar o software do sintetizador, porque a forma como eu implemento a emulação de conexão com periféricos é uma forma baseada no meu entendimento, que é vago, com base nas descrições dos vários textos que eu achei por aí, e é tudo muito vago. Então, assim, a resposta final está no circuito. Então, se eu fizer uma simulação em nível de porta lógica, em vez de fazer uma emulação, talvez eu consiga um resultado melhor. Né? Eu posso perder performance por fazer em nível de porta lógica, porque eu vou ter uma quantidade de computação maior para fazer a mesma coisa, mas eu ganho em precisão. Né? esses esquemáticos, eu decidi estudar eles, então eu comecei a transcrever eles para um CAD, chamado KiCad, é um software livre de desenho de circuitos. Tá? Então eu comecei a transcrever. Essa página aí é exatamente essa, né? Pode ver que é o mesmo circuito. Tá? Só que com a notação moderna, feita no, no KiCad. E eu fiz isso com todas as 16 páginas. Na verdade, 70%, eu não acabei ainda. Mas 70% durante um mês de trabalho no, no, meu tempo livre, umas duas horas por dia, em 30 dias já foram aí umas 60 horas de, de dedicação para transcrever esse negócio. E foi 70%. Tem algumas coisas que estava difícil de ler, então eu usei um microscópio USB, daqueles que você pluga né, de mão, assim, para ver de perto e tirar do... Não, isso aqui é um, é um 8 ou é um B? Aqui não teria dúvida, mas tem lugares que daria dúvida. Então eu já consegui ver direitinho e transcrever o circuito. Uma vez que você tem um esquemático no CAD, dá aquela coceirinha, né? Fala, pô, já está no CAD, por que, que eu não faço a placa, né? Então, botei lá a placa no layout de PCB, rodei o, o traçado, aqui eu vou ter que apagar brevemente a luz para vocês verem melhor, né? Tá lá o traçado, todo o traçado de, das trilhas, né? O traçado eu não fiz manualmente, tá? É, o KiCad ele tem um software, um algoritmo de resolução de traçado que você dá o netlist, que é a interconexão de pinos, e ele tenta, ele vai tentando, tentando, tentando, até ele conseguir resolver o problema de, de conexão. E basicamente o netlist é o que valida, é o critério que diz que isso é absolutamente equivalente ao esquemático, né? A ponte entre a placa, a, a PCB, e o, e o esquemático é o arquivo netlist, que basicamente é um grafo de interconexão. Pode ligar de novo. Então, é, o netlist é um grafo de interconexão dos pinos, e esse grafo é o, é o que casa esquemático e PCB e garante que uma coisa é equivalente à outra e vice-versa. Aí você pode, inclusive, rodar é, rotinas de teste automático para validar que está batendo, né, e que não há é, é, curto onde não devia ter, ou que não há pino que deixou de ser conectado onde deveria ser. E aí isso aqui é uma, é uma visualização 3D de como que vai ficar a placa. Eu acabei essa placa ontem, então é, provavelmente essa semana eu devo mandar para a fábrica. E, na verdade, eu não mando direto para a fábrica, eu mando para um prestador de serviços que intermedia uh, com a fábrica, né? Então, isso abaixa o, o custo de produção de placa. Você, várias pessoas mandam protótipos para uma pessoa e essa pessoa junta esses, esses vários protótipos numa placa grandona e ele manda para a fábrica, a fábrica devolve, ele corta e entrega. Então é um intermediário que presta um serviço de reduzir o custo para quem vai prototipar, que não vai querer ter, ter que fazer uma escala de centenas de placas, é um protótipo, nem sei se funciona, quero fazer uma só. Né? Então ele ajuda a baratear e tornar mais acessível o, o serviço. É, no caso, a, o serviço que eu estou usando é o Curta Circuitos, é um nome divertido, né? É, curtacircuitos.com.br, de um amigo meu lá do, do, do sul, do, de Santa Catarina. E aqui tem aí os desenhos. Inclusive o KiCad ele faz essa coisa que é legal, que é a simulação, é faz uma, um ray tracing, né, para você ver como vai ficar a placa com os chips conectados. Eu não cheguei a colocar todos, mas vai estar tá totalmente populada de chips aqui e com um conector que liga no back, backplane é uma, é uma placa de interconexão das várias placas. Essa placa em particular tem uma função muito bacana, que é, é uma coisa que quando eu era moleque eu me perguntava, tá, ok, tô aprendendo assembly, tô entendendo que as instruções têm um mnemônico, e o mnemônico tem um valor de opcode, mas o que que mapeia uma coisa com a outra? O que que mapeia, o, o que que faz com que um mnemônico seja um certo valor e aquele valor seja aquela instrução? Onde está esse mapeamento com o valor numérico? Está aqui. Essa placa é a placa que mapeia um, um valor numérico a uma certa instrução. Os inputs da placa são os 16 bits de opcode operando. Entram 16 bits. E aí aqui, esses chips são todos chips da família 74, que fazem a função booleana, né, toda aquela árvore grande de, de, de, da função booleana que calcula os valores dos sinais é, de cada uma das instruções. Então a gente tem 55, 56 instruções, a gente tem 50 e tantos pinos de. São 50, 55 funções booleanas, uma para cada instrução, que vai dar verdadeiro ou falso, dependendo se essa configuração de 16 bits aqui corresponde àquela determinada instrução. Então é, essa é a placa chamada placa decodificadora de instrução. Tá? Aí tem outras placas no circuito, que são a placa de registradores, placa de, da, da unidade de lógica aritmética, o somador, né? Tem as placa de interfaces de periféricos, tem uma placa para cada função e, a, é, e, todas essas placas, por meio desse conector, se ligam num backplane que faz o computador inteiro. Como eu não vou fazer o computador inteiro de uma vez só, eu nem sei se eu vou fazer o computador inteiro, mas pelo menos essa eu vou fazer. Eu preciso testar ela. E uma placa que só tem chip e um conector, como é que eu vou testar? Então, eu projetei uma placa, que é o, o finalzinho do, dos, slides, que é essa placa aqui, que é a, a, uma placa de depuração. Então, basicamente, ela tem um conector fêmea e um conector macho, que você pode plugar a placa aqui, colocar ela no meio e os dois juntos no backplane. Então ela fica no meio do caminho, ela repassa os sinais. O que entra aqui sai aqui igualzinho. Só que no meio do caminho ela tem LEDs para indicar se é a instrução, por exemplo, uh, SUS, aqui ó, subtrai um ou salta. Então, se for a instrução SUS, ele acende esse LED e todos os outros ficam apagados. Então, é, é uma forma de a gente visualizar o que está acontecendo. E tem aqui os registradores. Então, você pode ver também os bits do registrador de instrução e do registrador de dados. E aqui tem uns jumpers com, com, registra, com resistores de pull-up, caso eu queira manualmente, sem ter o resto do computador, colocar jumpers aqui, ligar só 5 volts e, e terra aqui, e ver só, só a placa funcionando sem o resto do computador, eu consigo alimentar ela e com jumpers colocar os valores das instruções, é, do registrador de instruções e registrador de dados, e ver, e ver se aquela parte está funcionando. Uma vez que isso aqui está funcionando, eu posso fazer o resto do computador. Né? Então, é, é, isso é o princípio de modularidade. Né? Você testa os seus sistemas, módulo por vez, e aí quando eles funcionam, você parte para os próximos. Né? Bom, eu vou finalizar aqui, só dizendo que isso aqui parece tudo muito complicado, mas na época era muito mais que na época era tudo feito com wire wrap, em vez de ser feito com trilha de, de PCB. Então isso aqui era uma dor de cabeça para fazer uma montagem dessas. Essa foto não é do Patinho Feio, é só um exemplo de, de o que é wire wrap. Já essa foto é uma foto do Patinho Feio, todo empoeirado, dá para ver aqui a fiação de wire wrap. Dá para ver que de um lado da placa você tem os chips TTL ligados num é uma espécie de placa padrão, uma placa genérica, com esses, com esses terminais compridos que são usados para você fazer a ligação dos pontos da fiação para fazer a interconexão. Então era assim que era feito na época. E para finalizar, os meus contatos, né? Então, de novo, meu nome é Felipe Sanches, meu apelido é Juca. Tem aqui meu, meu e-mail, juca.members.defensa.org. Tem o canal do YouTube, que é o Happy Hacking Videoblog. E os meus projetos eu costumo é, atualizar, escrever num fórum chamado fiozeira.com.br. É fiozeira, um monte de fio fiozeira.com.br. Beleza? Bom, se tiver tempinho para umas perguntinhas... Ah, o Garou, o Garou é uma iniciativa que eu, que eu abri é, junto com alguns amigos. O Hugo também é um cofundador do Garou. O Hugo está ajudando aqui, complementando na, na, na gravação do vídeo. E a gente, lá no Garou, a gente faz é, atividades relativas à tecnologia. Na verdade, é, é, é, um clube social de tecnologia. Assim como você tem um clube social esportivo, que as pessoas têm quadra de tênis, quadra de futebol, etc tem o, o, a infraestrutura para as pessoas praticarem esportes, no Garou a gente tem a infraestrutura para as pessoas praticarem tecnologia, por, por, diversão, por prazer. Não é um local de trabalho, é um local de confraternização, network, para as pessoas se conhecerem. As pessoas que frequentam lá são pessoas que, que gostam desse tipo de coisa, que, que têm é, paixão, prazer pela, por lidar com tecnologia. Então todos vocês estão convidados a irem conhecer o clube, é, ele, é, ele é aberto à participação de qualquer pessoa, não precisa ser associado. Até existe um procedimento de associação, né, de mensalidade e tal, para ajudar a financiar a infraestrutura do clube, mas isso é totalmente opcional. Quem não é associado, ainda assim é bem-vindo, sem restrição. <laughs> A única diferença é que os associados têm o direito a ter uma chave, para se tiver às três da madrugada interessado em fazer um projeto, ter a certeza de que está aberto. Porque quem não é associado até pode ir às três da madrugada, mas vai ter a incerteza de estar tá aberto. Se tiver aberto, vai poder usar também. Se tiver um associado às três da madrugada lá, você que não é associado vai poder usar também. Mas, na hora que o último for embora, fecha o clube. Então, ser associado é bom por isso. Né? Mas não é obrigatório. Então, todos estão bem-vindos para visitar se quiserem conhecer. Obrigado. Valeu. Valeu, obrigado. Bom, pessoal, vocês que ficaram até aqui o fim, realmente estão interessados no assunto, segue lá o Fiozeira, tem toda a descrição dos detalhes do projeto e conforme eu for desenvolvendo mais, eu vou escrever mais detalhes lá. E também dá o like aqui no vídeo e até o próximo episódio. Falou!